Nedirdə aldınış aylıq işlər Nədirdə burmalı suyular Aldılmır birinci saf məhəbət Aldılmır ashes of my heart. gelsin şeşekte yaş gömürünü Kavuşu bulamadı o zalı Bir gelsin yaş gömürünü Kavuşu bulamadı o olmasanız Kulleriniz bulsa da yaralı Siz iske alınız yaşlısiden Beren şey yarakan yaralarını Siz iske yaralarını Derinin şu yaratkan